بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے سامعین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہزاروں لاکھوں پھل پیدا فرمائے جن سے نہ صرف ہم لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ بہت سے فوائد بھی حاصل کرتے ہیں انہی پھلوں میں ایک پھل جاپانی پھل بھی ہے یہ موسم سرما کا ایک خوش ذائقہ پھل ہے دیکھنے میں یہ پکے ہوئے گول ٹماٹروں سے ملتا جلتا ہے اس پھل کو جاپان سے لایا گیا ہے اس لیے اسے جاپانی پھل کے نام سے جانا جاتا ہے کچھ لوگ اسے املوک کہتے ہیں اور انگلش میں اسے پرسیمون کہا جاتا ہے پاکستان میں کشمیر اور سوات کے علاقوں میں جاپانی پھل کی کاشت کی جاتی ہے جاپانی پھل یا املوک میں وٹامن اے وٹامن بی اور سی پروٹین اور کیلشیم کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں فائبر فاسفورس فولاد اور پوٹاشیم پایا جاتا ہے ایک اور بہت مزے کی بات کہ سو گرام جاپانی پھل میں صرف اسی کیلوریز ہوتی ہیں عورتوں کے مخصوص جسمانی امراض کے لیے یہ پھل بہت مفید ہے اگر ناک سے بار بار خون بہتا ہو تو جاپانی پھل کے استعمال سے یہ بیماری دور ہو جاتی ہے جاپانی پھل جسمانی وفر رتوبتوں کو ضائع کرتا ہے اور انہیں پیشاب کے راستے خارج کر دیتا ہے جاپانی پھل وزن کو کم کرنے میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اس پھل میں فیٹ نہ ہونے کے برابر ہیں جاپانی پھل کا مسلسل استعمال سکن کی بیماریوں سے نجات دیتا ہے جاپانی پھل نظام انہضام کو بہتر بناتا ہے میدے کی تیزابیت اور میدے کی جلن ختم کر دیتا ہے قبض اور جگر کے مسائل کے لیے بھی جاپانی پھل بہت فائدہ مند ہے جاپانی پھل کے گودے کو میش کر کے اس میں تھوڑا سا ارکے گلاب شامل کر لیں اور یہ ماسک اپنے چہرے پر لگائیں ہفتے میں دو بار استعمال کرنے سے چہرہ نکھر جائے گا رنگت صاف ہو جائے گی چمک جائے گی جھوریاں اور بڑھتی عمر کے اثرات ختم ہو جائیں گے جاپانی پھل کا استعمال ذہنی دباؤ اور سستی کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے کھیل کود میں حصہ لینے والے افراد اور خصوصی طور پر بچوں کے لیے جاپانی پھل بہت فائدہ مند ہے جاپانی پھل میں موجود پوٹاشیم بلڈ پریشر کو کم کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے دل کی بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے پھل کینسر کینسر کے کے کے مریضوں لیے بہت مفید اس میں موجود خلاف قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں جاپانی پھل بالوں کی نشوونما کے لیے بہت بہترین ہے ایک دن میں تین سے چار جاپانی پھل کھائیں اگر پانچ دن اسی طرح مسلسل استعمال کریں تو بالوں کے گرنے کی شکایت ختم ہو جائے گی جاپانی پھل گرم تاثیر کا حامل ہے اس لیے اسے اعتدال میں رہتے ہوئے استعمال کریں کمر میں درد کی شکایت رکھنے والے افراد اگر یہ پھل استعمال کریں تو انہیں بہت فائدہ ملتا ہے گلے کی خراش اور سوزش میں جاپانی پھل کا استعمال گلے کو راحت اور سکون پہنچاتا ہے سامعین جاپانی پھل یا کوئی بھی اللہ پاک کا پیدا کردہ پھل انسان کے لیے نقصان دہ یا خطرناک نہیں ہو سکتا جب تک اسے حد اعتدال میں رہتے ہوئے استعمال کیا جائے سامعین آج کل اس پھل کا موسم بھی ہے تو مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو فائدہ ضرور پہنچائے گی آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں جاپانی پھل سے لطف اندوز ہوں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں بہت شکریہ میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک باب علم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامعین میری ویڈیوز اپنے تمام WhatsApp groups Facebook Twitter اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ